ديما نحكوا على لسان أهل القرية أو التاريخ الشفوي المتداول في المنطقة هذه يحكي على أهل الكهف أو donc آه، الرقود السبعة donc القرآن ما أعطاكش العدد يقولون ثلاثة وربيعهم كلبهم خمسة وسادسهم كلبهم وسبعة وثمينهم كلبهم donc قل ربي أعلم بعدتهم donc التاريخ الشفوي أعطاهم سبعة وعشان وعده إنه هيجيب له الإجابة بكرة وما جابهاش وجاله بعد أسبوعين يحكي أي كلام يقول له اصحاب الكهف كام قال له يقولون خمسه مسادسهم يقولون انا بقول لك انت رايح تجيب الاجابه من ربنا ربنا بيقول لك والله يعني انا سمعت كده كلام والله اعلم انهم خمسه او سته مش ربنا <laughs> يقول لك ستة سبعة تمانية